क्यों सुने किस्से मोहब्बत के फिर जब हर कहानी में आशिक ही मरते रहेंगे आपको बस हमी से है मोहब्बत आपको बस हमी से है मोहब्बत आप ये कहने में कब तक डरते रहे